तो आप क्या करते हैं हम्म क्या करते हो मैनेजमेंट किस चीज मैनेजमेंट में आपका हॉस्पिटल या दूसरा मैनेजमेंट अच्छा तो स्टैंडिंग जॉब ज्यादा है आपका स्टैंडिंग का काम ज्यादा है हाँ। कितना दिन भर खड़े रहना पड़ता है भागना पड़ता है कौन सी एरिया फर्स्ट सेकंड कौन से कॉलेज से Okay, breathe out. Breathe out, Prabhu. Nice turn तो ये सारी प्रॉब्लम कॉलेज जाने के बाद काम करने की वजह से पहले से अभी थोड़ा बढ़ गया शूज में फाइन चीजें हम आपको बता रहे हैं चलो इजी उस तरफ These are only 20% of the good healthy songs, you know. There are more to be coming. Rest your other leg straight. That's it. yeah. Give me this. Cross it. Easy. these are much more in than the other side. Other side yeah. Straight. Now this your neck. Just come in the center of the back. easy. <laughs> now you can get up, share your experience, and uh, you can show this video to your parents that what you've got and share the other therapies too. I mean, everybody feels nice that feeling. But how you feel? या मतलब ये यहाँ पे बैक पेन कम हो गया है ये इधर साइड पे जैसे वो जॉइंट्स खुला आपका प्रेशर वहां से निकाल के हाँ और नेक भी रिलैक्स कर दिए है हां हां सो व्हाट्स इट है आप कैसे आए यहां पे आज मैं तो आई यानी गाड़ी से घोड़े से भी हाँ। कैसे पता किया आपने यहाँ के बारे में यहाँ के बारे में गूगल से क्या डाला था हाँ, तो, तो हमसे पहले बहुत सारे लोग आते हैं हम तो सबसे एक में आते हैं तो फिर उसमें क्या था क्या आदि आपने क्यों एक्टिव प्लस को चूज किया और बाकी सबको चूज नहीं किया मतलब मैंने रिव्यूज देखे तो फिर इसमें मतलब अच्छे रिव्यूज थे हम्म। और फिर मैंने आपका वेबसाइट भी खोला हम्म। तो वहाँ पे भी मैंने देखा तो हम्म। वहाँ पे फिर आपके यूट्यूब वीडियोस वीडियोस भी थे तो वो मैंने देखा तो मेरे को तो लगा हाँ फिर मैंने और भी हम्म। वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे हम्म। दूसरों के तो मतलब थोड़ा वो आपको लगा पूरा सिनेमैटिक है वीडियोस <laughs> बहुत हाँ। बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज थी हम्म। तो फिर मेरे लगा कि जेन्युइन होगा <laughs> आजकल वो लोग बहुत ज्यादा सिनेमैटिक वीडियोस बनाते हैं बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस के लिए बट हमारा तो छोटा सा कंटेंट है जो कि आधे घंटे में पब्लिश हो जाता है ठीक है <laughs> तो thanks my friends and family जो हमें देखते हैं आज मैं होटल मैनेजमेंट कर रही है और इसका पॉस्चरल इश्यूज था हमने इसको फुट एडजस्टमेंट भी करके समझाया है और उसकी इम्पोर्टेंस बताई जो उसको समझ आ गई है now she follow with her parents and come back to us ठीक है अगर आपको हमारी सिंपल एजुकेशनल वीडियोस अच्छी लगती है please to make sure to like share and subscribe और अब हमें कैमरे का कॉन्शियस नहीं रहते हम इधर उधर से भी बोलते थे सो डोंट माइंड दैट